Mama, just see that. See that. See that. See that. See that. See that. See that. तो ऊपर का रो है ये तो फटेगा बोल ले फटा मेरा भाई फाड़ के ऊपर कर रहे हो ओ भाई ओ भाई ओ तो फिनिश ओ भाई तो